comme en donne de neige. Nouvelle race de chien. le chien. mais Médor T'as pas apprivoisé Médor là apparemment ah Je tiens le bout de la corde mis Médor. <laughs> Le toutou à son papa. <laughs>